successo di mille invidi e allora il canto viene più robusto. Io che avevo le gode intirizziti, mo par che la mia voce qui ha combusto. E da quel fuoco spero ancora tanto con questi amici votarei il mio canto. Bravo.